Minecraft Set! Bom, eu... Eu ainda estou planejando as mudanças do canal, o canal vai mudar bastante coisa, ok? Então fica ligado aí nas mudanças quando acontecer. Por isso que eu estou postando pouco vídeo, na verdade eu não estou postando nenhum até agora. Mas é, então eu quero gravar esse vídeo porque é simplesmente muito importante. Uh, ontem foi o State of Play e foi anunciada a data de lançamento do The Last of Us 2. Pra quem não sabe, The Last of Us, o primeiro, é o meu jogo preferido até hoje, foi lançado em 2013 e até hoje é meu jogo preferido, GTA V não passou, GTA... Red Dead Redemption 2 não passou, God of War 4 não passou. The Last of Us é o meu jogo preferido no mundo, assim, é uma obra de arte incrível, se você não jogou, joga. E ontem lançou o novo trailer do The Last of Us 2, junto com a data de lançamento, que será dia 21 de fevereiro de 2020, daqui uns 5 meses mais ou menos. Eu vim aqui falar que eu irei, estarei fazendo gameplay completa de The Last of Us 2, inédita, inédita, inédita... Como é que eu vou explicar esse inédita que eu falei? Não é inédita, é tipo... Por exemplo, a, a gameplay de Outlast que eu tô fazendo, eu já, eu já vi o jogo, eu já sei o final, mas eu tô fazendo porque, por mais que eu já vi o jogo, eu ainda me assusto. Ou seja, é um jogo que dá de fazer por mais que tu saiba a história, eh, por mais que tu já saiba como acaba. The Last of Us 2, não, porque se tu, uma vez que tu sabe como a história funciona, tu não vai tipo... Ah, teve um... apareceu um personagem que tinha morrido no mundo do nada, assim, tu não vai tipo... Caraca, esse personagem apareceu, tu não vai pela segunda vez. Pela primeira sim. Então é isso. É tipo a primeira vez. Eu vou pegar o jogo, vou ligar o play, instalar o jogo, obviamente, porque tem que instalar o jogo, por mais que seja um CD, tem que instalar o jogo. Eu vou instalar o jogo. Depois que eu instalar o jogo, eu vou gravar. Tipo, não vou abrir menu nem nada antes. Eu só instalou, pronto, tô gravando. Ou seja, vai ser inédito pra mim, no caso, né? Primeira vez que eu vou jogar The Last of Us 2 na minha vida. E prova provavelmente Espero, provavelmente, que este vídeo de gameplay, essa primeira gameplay de Last of Us 2, que vai sair também com um unboxing, que na verdade eu acho que não vai ser um unboxing, porque eu comprei a versão que vem o CD. Então, é, por causa disso. Não, não sei se vai ser um unboxing, mas eu vou falar alguma coisa do jogo antes, depois vou começar a gameplay. Essa gameplay eu espero e provavelmente sairá dia 21 de fevereiro. Ou seja, no mesmo dia que o jogo lança. Por quê? Porque eu já comprei esse jogo faz muito tempo. Uh, ah, para ser mais específico, eu comprei esse jogo dia 11 de janeiro de 2019. Às 8h43 da noite. É. Ah, mas você ama... Ah, como é que você comprou esse jogo em janeiro se a pré-venda está disponível apenas agora? Eu não sei. Porque aqui na Itália é o seguinte. Quando um jogo é anunciado, você já pode fazer a pré-venda física dele. Se tu quiser ir na, na loja e perguntar, tem pré-venda de tal jogo? Sei lá, tipo, deixa eu pensar, um jogo que não tem data de lançamento ainda. Eu acho que Death Stranding... De, Death Star, Starting? É, é Starting ou Stranding? Não sei, mas é esse jogo do Hideo Kojima. Se eu não me engano, ele não tem lançamento ainda. Então, digamos que você quer comprar na pré-venda o Death Stranding, mas ele ainda não tem a pré-venda digital. Mas mesmo assim você quer garantir seu jogo, né? Porque é um lançamento grande, digamos assim. Death Starting é um lançamento grande. Eu não sei se estou falando certo, tá? Não enchi. Mas é, então aí você, você quer comprar ele antes, pra, porque vai que acontece uma coisa na hora que tu não consegue comprar, mas ainda não tem disponível para digital, porque a data de lançamento ainda não foi revelada. Aqui na Itália não tem isso. Você pode ir na loja física ah, só que aí você compra em mídia física. Eu prefiro mídia física, então já é very good pra mim. E você só pode comprar a versão que vem só o jogo, porque as outras versões não, ainda não foram anunciadas. Por exemplo, agora foi anunciada a Collectors e a Alice Edition do The Last 2, que pra falar a verdade eu tô pensando em comprar. <laughs> eu acho que eu vou, pe... eu vou pegar o jogo, aí depois eu vou juntar dinheiro pra comprar a Alice Edition, porque eu não posso ficar sem. Assim. É um. É, então, é assim. O jogo foi anunciado. Você quer? Você tem dinheiro para comprar na, na pré-venda? A pré-venda ainda não está disponível porque a data de lançamento do jogo ainda não foi dada. Vai em uma loja física e pergunta: Tem pré-venda de, de jogo tal? Eles vão falar se tem ou não. Se tiver, você pode comprar. E é isso. Aí eles te dão um uma, não, não isso aqui, tá? Eles dão isso aqui. Que é uma folhinha de... de... Não esqueci o nome daquelas maquininhas, mas é aquelas maquininhas de... Eles dão essa folhinha, é escrito que você comprou isso no dia tal, horário tal, pá, quantos foi, e anotam no sistema. Aí eles falam, eles pedem para deixar um e-mail e um número, porque quando lançar o jogo, quando chegar o jogo na loja deles, eles te... Opa, e aí, é nóis. O jogo já tá disponível, pode vir pegar. Eu, você só chega e responde, já tô aí. É tipo isso. E foi isso que eu fiz. Como The Last of Us é o meu jogo preferido, eu tenho um carinho imenso por esse jogo. Esse jogo é incrível cenário. É incrível como está extraordinário. Incrivelmente incrível, extraordinário, lindo demais esse, esse game. Eu fiquei agoniado de não ter ele sob minhas mãos e ser de comprar bem antes da data de lançamento. Para você, saber, você ter noção, eu comprei dia 11 de janeiro desse ano e ainda estava esperando a data lançamento. A data lançamento foi dada só ontem. É, então... Que no caso eu comprei um ano antes do lançamento, mas é. É isso que eu queria falar. É, e é por isso que eu disse... Espero provavelmente, porque talvez o jogo chegue na loja só no dia 22, talvez o jogo chegue na loja só no dia 20, não, só no dia 20 não. Talvez o jogo chegue na loja no dia 21 que é o dia certo. Talvez o jogo chegue na loja só dia 22, que é um dia depois. Talvez o jogo chegue na loja dia 20, que é um dia antes, aí já é melhor ainda. Então, é, é isso. É porque talvez o jogo chegue depois, ou talvez ele chegue antes, mas se ele chegar no. Mas se for como tudo planejado, dia 21 aqui neste canal você pode conferir uma gameplay de The Last of Us 2 muito incrível. Eu tô muito animado, eu não consigo. Ai, meu Deus do céu, esse tempo não passa, passa. Ai, eu preciso desse game. Então é isso, um vídeo rapidinho aqui. Eu aproveitar e falar que eu sim, eu estou preparando várias coisas. Eu estou fazendo animações de intros para séries de jogos. Estou preparando animação para a série de The Last of Us 2, que <laughs> vocês já devem perceber que é a maior... Vai ser a maior série aqui do canal, porque vai ser literalmente meu jogo preferido. Eu provavelmente vou chorar. Eu, oh, mano, ontem tava. Faltava 4 minutos para começar o State of Play. Eu tava tipo, não, eles vão anunciar, vão anunciar a data, porque o, o, o Druckmann já disse no, no Instagram que eles ficaram calados por muito tempo. Isso, <laughs> isso é, obviamente ia ser a data. Então eles vão anunciar o trailer, vão anunciar a data, tá? De boas, vou saber quando vai sair, olha que legal. Mas não foi assim, eu não estava contido. Eu achei que eu estava preparado para aquele trailer, mas eu não estava nem um pouco preparado. Tanto que quando o trailer acabou, eu saí pulando da cadeira. Eu não tô zoando. Eu, não, eu literalmente saí pulando da cadeira. O trailer acabou, eu fiquei... E, tipo, essa é a questão. Eu, eu posso pensar, ah, não, eu tô preparado pra jogar das Last 2. Ah, eu vou pegar o jogo, vou jogar, vai ser, ó, vai ser top, vai ser uma experiência muito incrível, porque é das of 2 mas eu tô preparado. Mas eu com certeza não estou preparado para jogar The Last of Us 2. E vai ser uma emoção muito grande. Eu garanto isso pra vocês. E quando eu tenho uma emoção muito grande, ou eu faço umas coisas muito engraçadas, ou eu faço umas coisas que não tem sentido, mas que são muito engraçadas mesmo <laughs> Ou é, aí vocês vão saber como é que eu sou. E dá de perceber um pouco agora também, porque eu tô muito, muito animado falando. Porque eu tô realmente muito animado. Eu, só hoje eu já, eu já revi o trailer mais cinco vezes. Porque eu tô muito animado. Então, é. Esse aqui é um vídeo rápido. Eu estou já preparando as coisas para The Last of Us 2. Estou comprando, vou comprar uma placa de captura, porque daí vocês podem ver certinho exatamente, porque tipo, no Play, se eu for registrar como share, porque não sabe, se tu joga uma gameplay no, no Play e quer salvar aquele vídeo, tu pode clicar no share, salvar vídeo e foi. Aí eu poderia usar esse vídeo como uma gameplay. Mas tem jogos que não pode filmar com share porque tem cenas bloqueadas. como eu não quero correr o risco de The Last of Us 2 ter essas cenas e, tipo, na hora eu saber, eu vou comprar uma placa de captura. Exatamente. Olha o que que, olha o que, que esse jogo faz, cara. Ele faz o... Ai, velho. É, mas... Ah, já, se bem que eu já precisava de uma placa de captura, né? Mas esse jogo foi só, tipo aumentou mais a, a necessidade. Mas é. Ai, eu tô muito, muito animado para isso. Vai ser muito louco. É, e eu tô realmente já preparando as coisas desde já, cinco <laughs> meses antes de lançar o jogo. Eu espero que em cinco meses eu consiga desenvolver uma intro legal, tipo, razoável pelo menos, e um estilo de vídeo bacana, porque sinceramente, eu, de vez em quando me dá uns bloqueios de criatividade bem bizarro, que eu não consigo fazer literalmente nada. Eu abro o programa de, de, de edição de vídeo ou de animação, que é o que eu tô pensando em fazer, tipo alguma animação ou vídeo, e eu fico parado pro programa olhando para ele assim. E não vem nada na cabeça. Aí eu vou, pesquiso sobre o jogo que eu quero, e não vem nada na cabeça. Então um bloqueio criativo. Ai! É, mas em cinco meses eu espero que isso passe. Eu espero. não garanto. Mas provavelmente vai passar. É, então é isso. Eu. Desculpa até alongando o vídeo. O vídeo era pra ser tipo 5 minutos, mas. Tô vendo que já tem 11. E eu ainda tenho que editar e postar. Mas é. É que eu tô muito animado, daí eu falo, <laughs> eu falo bastante, eu quero falar sempre mais e mais do assunto. E <laughs> vai ser muito louco. Não mano, vai ser muito louco. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou-se fui. Tchau! Fungo que contaminou o mundo Pra dizer que a vida se resume a um segundo Pra dizer que a dor é muito mais Do que aquilo que deixamos pra trás Porque se vivia dia por dia Sem temer o que acontecia Quem diria que anoiteceria E a chamada paz se...